co pan nam jeszcze wiedzieć? Par miejsce parkowania aktualnie jest tylko na parkingach, tak aktualnie. Jeśli pan nie będzie parkował na parkingu, za złe parkowanie. Pana aktualnie nie ma e, aktualnie pasów. Wie pan o tym. Dlaczego? Dlatego warto się popatrzeć w prawo, w lewo, w lewo, w prawo, żeby przejść przez, żeby pana nie nie potrącił. No tak, tak, tak. Nigdy, nigdy, nigdy do samej ściany nie, nie parkujemy do samej ściany, tak? Zawsze zrobimy odstęp. Może pan, bar- może pan parkować, może pan parkować tyłem albo przodem, przodem do, do parkingu, jak panu, jak panu wygodnie. krawężnik, przy krawężniku, tylko aktualnie nie powiem, włączy światło awaryjne, jeśli pana, pana aktualnie chce tak, zaparkować na, na krawężniku, to proszę włączyć światło awaryjne i nie, nie, może, nie może to trwać nie, nie, nie dłużej niż 10 minut, tak? Niech pan nadzór włącza, jak pan będzie samochodem Aktualnie, aktualnie, niech jak pan będzie aktualnie e, samochodem na, tego, na, na poboczu, to niech pan włącza samo, aktualnie awaryj, światła awaryjne. Jeśli nie byli światła awaryjnych, my tam podejdziemy do pana, sprawdzimy dlaczego pan tam zaparkował, nie ma pan włączony światło. Kogo to jest, kurde? nie wiem, można by zajebać części. O kurde, dobra. Pana autko? O dobra, po co panu dwie pary okularów? A, to w porządku. A nie, ukradł pan mi zegarek. To jest mój zegarek, panie. Panie, ale... Po co panu dwie pary okularów? Zegarek. policjantowi kontakt? Gościu, no, Proszę ty mi grozisz? Proszę nie blokować. Ty mi grozisz? Proszę jechać. Ale właśnie... Ale właśnie nie, właśnie mi zagroziłeś. Nie, przeszkadza mi to, że ukradłeś mi mój e, zegarek.

oni właśnie, proszę pana, pan aktualnie, pan Milan aktualnie, on się, to on mówi prawdę, on się na, na komendzie policji, pan Krasznik pytał się nas wszystkiego, ruchu drogowego pytał się, prawda, mówi prawdę. Nie umiesz naprawić, a nie umiesz Krzysiek, y, pożartować naprawię. troszeczkę? Bo się na to i naprawię. pogadamy. Bo ktoś, no, policyjny samochód i jest takie wgłębienie, patrz. No, nie, nie denerwuj mnie lepiej, bo się. Słuchaj, słuchaj, Jadę. Słuchaj, młotkiem, słuchaj, młotkiem, wyklep, wyklep. Nie, nie, nie, ja cenę na razie wystawiam, a potem wiesz. Pierwsza <laughs> cena. No. <laughs> Milan, pierwsza cena, potem możemy zrobić. Ale z Ferrarem, kurde, bawić nie I